iki nelemtosios koronos trynėme iš džiaugsmo rankas pastaraisiais metais skaičiuodami vis gausesnius turistų srautus Lietuvoje. Užsieniečiai atrado Lietuvą kaip įdomią, saugią ir gražią šalį turinčią ką pasiūlyti ir istorijos, ir gamtos mylėtojai. Norinčiam pamatyti serialų Černobilis išgarsintas fabijoniškas, paragauti kultūros, pramogų ar išgirtojo agurkos su medami. Griuvus imperijai užsieniečiai smalsiai žvelgia į kitą buvusios geležinės uždangos pusę. Tačiau atvykusiųjų laukia ir neplanuota egzotika. Pavyzdžiui, sovietmečio laikų apgyvendinimo įstaigos toli gražu netitinkančios vakariečių standartų. Netrukus prasidėjo privačių viešbučių statyba. Po truputį keitėsi situacija, tada tarybiniai viešbučiai jau tiek griuvo, jų tiesiog neliko Tai ta viešbučių raida tokia buvo labai paskui jau greita, nes kai atsiranda paklausa, pradėjo važiuoti užsieniečių, aišku, vaizdas buvo tragiškas. Pradžioje 92-3 metai čia buvo ir ta ekonominė blokada, šildymo nebuvo, nieko, tai viešbučiuose gyveno tie užsieniečiai ir aišku, ta aplinka buvo labai niuri. Viloną, kai statėm, tai net paprašėm vienų užsieniečių, kad jie į priekį už metus sumokėtų, nes neturėjom už ką šviestuvų nupirkti. Šiais laikais tokios istorijos praeitis, neskauda galvos ir turistams, kur apsistoti. Kiekvienas ras nakvynę pagal skonį ir kišenę. Vien užpernai Vilniuje duris atvėrė 14 naujų viešbučių. Visgi po sovietinės šalies šleifas užsieniečių galvose dar ilgai buvo gajus. Prieš 14 metų mano draugė vienoje gyveno Lietuvė ir mes krikštėjom jos dukrytę čia Vilniuje tai jos uošviai važiuodami iš Vienos klausė, ar atsivežti toletinio popieriaus ir ar pas mus yra asfaltuoti keliai. Tai tas šiek tiek nustebino, bet ir, ir liūdino. Tai jie atvažiavę, jie amo neteko kaip iš viso. Čia viskas kitaip, negu jie įsivaizdavo tai be jokios abejonės e, žmonėm tas lūžis ir visada yra labai malonus jausmas, kai žmonės randa geriau negu tikisi. Pastaraisiais metais turistų skaičius Lietuvoje augo kaip ant mėlių. Daugiausia svečių sulaukėme iš kaimininių Vokietijos bei Lenkijos. Sparčiai daugėjo keliautojų iš tolimųjų kraštų - Junktinių Amerikos valstijų, Kinijos, Izraelio. Svečius domino ne tik sostinė ir pajūris, bet ir Kaunas. Jį ypač pamėgo japonai, taip pat trakai, Klaipeda, Panemune, Pamarys. Turistų srautus sustabdė tik skaudžiai kirtusi pandemija, kuri tikėkimės greitai iškvėps paskutinį atodusį ir Lietuva vėl taps geidžiama kryptimi keliautojams.